Cara amigo moralista, me responda por favor O clitóris, o clitóris, foi Deus quem inventou Perguntarei várias vezes, me responda sem pudor O clitóris, o clitóris, foi Deus quem inventou Qual era o objetivo, o que ele quis propor No clitóris, no clitóris bem. Então, ao toque leve dá prazer, porém forte causa dor. No clítoris, no clítoris, qual Deus que inventou? A sua única função é de dar prazer e excitação. Clitoris, clitoris, clitoris, clitoris divina criação. Moralista, me responda por favor O clitóris, o clitóris foi Deus quem inventou Perguntarei várias vezes, me responda sem pudor O clitóris, o clitóris foi Deus quem inventou qual era o objetivo? O que ele quis propor no clitóris, no clitóris Se Deus quem inventou Ao toque leve dá prazer, porém forte causa dor No clitóris, no clitóris, qual Deus que inventou a sua única função é de dar prazer e excitação. Clitoris, clitoris, clitoris, clitoris, divina criação. Dona de casa tem executiva, feira foi Deus que inventou o clitoris. O homem faz sapato e força pra deixar a mulher feliz, e Deus inventou o clitoris a igreja condenou. Porém, isso não condiz se foi Deus que inventou o clitoris. Não posso crer que Deus errou, isto foi algo que ele sempre quis. Se foi Deus que inventou o clitoris. Ah. A sua única função é de dar prazer e excitação. Clitoris, clitoris, clitoris, clitoris Divina criação Será que tem explicação Na Bíblia do cristão E também na dos judeus O que diziam os egípcios, chineses e os filisteus Do clitoris quem inventou foi Deus a sua única função é de dar prazer e excitação. Clitoris, clitoris, clitoris, clitoris, divina criação. Oh. Cara amigo moralista, além da mutação genética Eu também sou ativista do bom senso e da ética Cara amigo moralista, então não me leve a mal Mas se Deus fez o clitoris, quem inventou moral? Cara amigo moralista, então não me leve a mal Mas se Deus fez o clitoris, quem inventou moral? a única função é de dar prazer e excitação. Clitoris, clitoris, clitoris, clitoris, divina criação. Caro amigo moralista, tenta por favor. O Deus que fez o clitoris, o mesmo Deus que fez o amor. Caro amigo moralista, então entenda, por favor. O Deus que fez o clítoris, o mesmo Deus que fez o amor. Oh.